Yuppie e Natale. Avete fatto il vostro albero, mostretti a tutti i vostri amici perché è il più bello. Avete comprato i vostri regali, aspettate i vostri regali. I vostri regali sono goffi e imitati a Nanta Le Bon Coin. Ma tutto quello, l'albero, i regali, le decorazioni, per chi si va a n'è per Natale? E vado a spiegare 5 cose di Natale. Allora, i regali. I regali una nuda da chi veda, con la Bibbia o i remaghi in dei romani c'erano i vesi di Saturnali, verso 20 di dicembre, e dopo di sigillari dove si scambiavano i regali, come figurine di terracotta o di cera. Oh, che bella figurina di terracotta! Ti ringrazio! A partasi del XII secolo, nasce la tradizione di San Nicolai o San Nicoloso. In una notte di 5 a 6 di dicembre, Uescu porta ai ziteri bravi da mangiare. Cotisé, meli biscotti. E Ieja metialtra far in bocca ai ziteli, eh? Au diciannovesimo, i ziteli aianiunci troppa natale. Era un segno di prosperità, che era un frutto scarso e caro. Cioli aspita XX secolo con la società di consumo per avere regali più moderni. I magazzini paridini seguitano a moda, a moda i soldi, a moda americana e nasce un Natale Dodi. taille A emmenu be così Ugu un emmanco cristiano Era un simbolu pa'era un ritu papistidià u solstiitu d'guer Ciria di cura un bu simbolo di vita e di rino Ciori aspita u intesi musegru pa chi, l' di natali uyegu gi diesin cortica kumer o di natali. o ceppo di Natale e di no videolo d'un rito pagano che tocca o solstizio d'inverno. A questo periodo i ceppi erano bruciati per festeggiare il rinnovo di usoli. A un Medioevo, per un Natale in Europa, il ceppo devi avere un albero a frutti, per avere raccolti buoni dopo. I cenari erano tenuti in casa per proteggere a casa. Si pensava che li proteggevano di azaeta e di udiavoli, e è diventato dolce di Natale più tardi con un pasticcero francese. Nanzo, Uialigu era ornato di frutti di stagioni, regali ai dei, e dopo di meli rossi per simbolizzare l'arbore di un paradiso. Uè, bon, era più pratica appigliarsi un melo come arbore che un dialogo tango. Di 1840 a Zetti, un soffiatore di vetro ha creato imitazioni di questi meli rossi a parte di vetro A poco a poco artisans zecchini ed artigiani si i bocci per Les i vuoti. I calzetti di San Nicolai. assai pa un meglio di so tre zitelli, tre sorelle. Un giorno i sorelli hanno piccato i calzetti al i calzetti erano San Nicolai, carco di mugioni, come un batto fragico, ha messo O allora era solo un feticista. Ah, Mi piacciono i calzetti trosci. Bon, e come Nimuta soldi d'oro sono diventati regali. Ecco, avrà potuto risciappare a magia di Natale con tutti i personi che venivano a parlare di sta affari. Non c'è bisogno di un gaggiami e un regalo.